хочу любить сильней, Люблю тебя за то, что ты со мною и говоришь со мной с любовью неземной. Ты мой Бог, крепость моя.